gaurko saioan saiatuko naiz eh amarrasunarketa egiten eh, Nafarroan eman diren aldaketa politiko eta sozialaz urte bete betetzen beteko da Laister e, eh, aldaketa hori eman zenetik eta bueno eh hasieran eh gustu du mantendu beharko eh adierazi beharko duguna eh, dela postazuna Nafarroako jendeak aspalditik Eh, behar zuen eta borrokatu zuen aldaketa hau emateko, eta postazun horretatik, bueno, ba, zer gertatu den momentu honetan, zer dagoen momentu honetan, eta batez ere, beste puntu bat, eh, azpimarratuko dudana, izanen da, eh, elkarlana. elkarlana izan da, e, bueno, bultzatu duen aldaketa hau, baina batez ere, elkarlana hori eman borrokan, emanda kaletan, eman mobilizazioetan, eta ez bakarrik instituzioetan. Guk uste dugu, ustartu beharko direla kalean eman diren borrokak eta instituzioetan ematen ari direnak, baina ez dela e, nahiko hor e, zerbait gehiago eta momentu honetan e, ikusi beharko daia urte bat pasata gero ze bilana, ze balantzea egiten den, bueno, badaude e, gauza ilunak, badaude gauzak ondo egin direnak, eta e, autokritika eta kritika konstruktua gero eraitzaileak Eh, egingo dira. Eh, nik uste dut, hausnarketa hauetan eh, gauza desente aterako du direla, eta batez ere, Nafarroa momentu honetan elkarlan hori ezinbesteko dela, zaitasun guztien gainetik eta erregimenak dituen eta sortu dituen erresistentzia guztiei aurre egiteko.